නොලකන් දෙන් පැන නැගුවා සිව්මහ ගංගා දියෝ දහරාව සම නොලකන් දෙන් පැන නැගුවා සෞසිරියෙන් අභිමානෙන් කැප වූ අගේ රට ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා මගේ මව් භූමියයි ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා රැකතේවා මගේ මව් ලංකා আমার প্রভুনু দেশে සැමදන ඇතිවාසේ යුද පිටියේ රංජය බැන්දු මේ රට මගේ ශ්‍රී ලංකාවයි සහජීවනයේ ශක්තිය පෙන්නු මගේ රට ශ්‍රී ලංකාවයි ලංකා ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා මගේ මව් භූමියයි ශ්‍රී ලංකා Sri Lanka, Sri Lanka, Sri Lanka ma Rekateva mage maulanka Sayuramedin penanekau Mutu pauren mater keru දිය තණ්ඩු පැලවනසේ පොළොවෙන් සරු පස පිරුණා වූ වැවුරිය මැදි රට සරු කෙරුණු මගේ රට මේ ශ්‍රී ලංකාවයි සතරවරම් දෙවිවරු රකිනා මගේ රට ශ්‍රී ලංකාවයි සිව් මහ ගංගා කාදියොත හරාපු සමනොලකන්දෙන් පැනනැගුවා සිව්මහගංගාදියොත හරාපු සමනොලකන්දෙන් පැනනැගුවා සෞපිරියෙන් අභිමානෙන් කැපවූ අගේ රටු ශ්‍රී ලංකා Sri Lanka, Sri Lanka Rakadeva Mage Mamulanka Sri Lanka, Sri Lanka, Sri Lanka Mage Mau Bhumiyai Sri Lanka Sri Lanka, Sri Lanka, Sri Lanka Rakadeva Mage Mamulanka